asioista kiinnostuneet ja, ja tuota, tervetuloa tänne öö, paneeliin, jonka aiheena on, on keskustelu kaksikielisten koulujen eduista ja siitä näkökulmasta, millä tavalla öö, kaksikielisyyttä voitaisiin ylipäätänsä Suomessa kehittää ja myös sitten ihan käytännön tasolla erilaisissa koulujärjestelyissä. Tässähän on taustalla muun muassa Vuosaaren kokoomus ryn puoluekokousaloite, joka oli nimeltään Lisää kielikylpyä, suomen ja ruotsinkieliset koulut yhteen. Ja, ja tuota, tämähän on sen kaltainen aloite, että puoluehallitushan on eroamisen kannan. Ja siltä osin se tarkoittaa sitä, että puolue, hallitus ja eduskuntaryhmä on, on sitoutunut sitten edistämään tätä asiaa. Että siltä osin, osin tuota, hyvä aloite ollut. Siis taustaa vielä, kaikki varmasti se tiedetään, mikä, mikä niin kuin tilanne on, eli kielikylpykouluja lukuun ottamatta yksittäiset koulut Suomessa voi olla tällä hetkellä vain suomen ja ruotsinkielisiä. Suomessa kuntien koulutoimet niissä paikkakunnilla, joilla on sekä suomen että ruotsinkielisiä oppilaita, niin on, on myös hallinnollisesti nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset osastot, jaostot, miten niitä eri paikkakunnalla sitten nimitetäänkään, niin <clears throat> se vaikuttaa siihen, että nämä hallinnolliset asiat on, on järjestetty sitten niin, että, että tämmöinen tavallaan luonteva kanssakäyminen on varsin haastavaa. Ja kouluun ei oteta oppilaaksi muuta kuin äidinkieltään oikeaa, niin sanotusti sitaateissa oikeaa kieltä puhuvia oppilaita. Tässä oli Vuosaaren kokoomuksen aloitteessa taisi olla esimerkkikin tuolta Loviisan suunnalta ja sama tilanne on myös eri puolilla Suomea. Me tarvitaan tulevaisuudessa monipuolista kieliosaamista ja varmastikin tämä aloite, joka on tehty, niin tähtää nimenomaan siihen, että meillä olisi hyvin paljon ihmisiä, jotka osaisivat sekä suomea että ruotsia ja menisi limittäin sitten riippumatta siitä, kumpi se äidinkieli on. Ja onhan tässä <clears throat> semmoinen merkillinen tilanne niiden paikkakuntien osalta, joissa kaksikielisyys on voimissaan, että nämä nuoret ja lapset ja oppilaat tapaavat toisiaan iltaisin luontevasti harrastustoiminnan parissa jalkapallossa, jääkiekossa, missä nyt sitten ovatkaan samoissa urheiluseuroissa, mutta päivällä tämmöinen <laughs> luonteva kanssakäyminen ei sitten tällä näillä säädöksillä ole mahdollista. Puoluehallitus totesi siinä vastauksessaan, että toisen kotimaisen osaaminen on heikentynyt 2000-luvulta alkaen myös siis tutkitusti valinta A1-kieleksi eli ensimmäiseksi kieleksi, joka valitaan peruskoulun kolmannella luokalla, niin se on vähentynyt ja samoin myös tuota, Ruotsin ylioppilaskirjoituksessa kirjoittavien määrä vähentynyt. Esimerkiksi oma poikani, joka aloitti lukion tässä tänä syksynä, niin sanoi jo, että ei aio sitten ruotsia kirjoittaa, niin nyt jo itse olin semmoisessa onnellisessa asemassa, että oli pakko kirjoittaa ruotsi, niin siltä osin niin <clears throat> pidin, pidin kyllä sitä sillä tavalla hyvin järkevänä asiana, vaikka perusopetuksen puolella näin tämmöisen vapaaehtoisuuden tärkeäksi, niin pidän kuitenkin tärkeänä ylioppilaskirjoitusten osalta, että joka kirjoittaa ylioppilaaksi, niin olisi sitten pohjaa siihen ruotsin kielen osaamiseen. Ja, ja ehkä, ehkä siitä oli sitten se hyöty, että, että tuota, muutaman sanan sitten osaa ruotsia puhua, kun tilanne siitä vaatii. Mutta joka tapauksessa niin vielä tässä haluan kiittää Vuosaaren kokoomuksen edustajia hyvin ansiokkaasta aloitteesta, joka on mielenkiintoinen ja herättää keskustelua. Ja tästä paneelikeskustelusta toivon mukaan saamme aineksia sitten tosiaan puolueen jatkokäsittelyyn tämän aiheen pohjalta ja, ja tuota, evästyksiä tähän meidän, meidän yhteiseen projektiin on antamassa täällä, täällä tuota, kolme kovaa, eli Ossi Mäntylahti, Vuosaaren kokoomuksesta ja kansallis... Öö, hetkinen. Kansalliset sivistysporvarit. Kansalliset sivistysporvarit, kyllä, puheenjohtaja. Tervetuloa ja, ja mukava, kun tuota, tuot tämän oman näkemyksen tähän. Sitten on hyvä, kun meillä on tämmöinen alueellinen tasapaino tietysti tärkeä, niin totta kai Pohjanmaan alueelta, jossa on, on tuota vahva ruotsinkielinen tuota, historia ja tausta niin Kokkolan kokoomuksesta, Yrjö Kurt täällä tullut myös kertomaan ja ymmärtäisin niin, että on, on myös semmoisia paikallisia eh, soveltavia eh, malleja, millä tätä elävää kaksikielisyyttä on jo sitten toteutettu. Toi ymmärsin niin, että Yrjöllä on, on tähän liittyen sitten, sitten tuota myös näkemystä. Ja sitten on Samuli Suunpää Vammalan kokoomuksesta ja, ja tuota, meillä kaikilla on toivon mukaan nyt sitten, sitten tuota eväitä tähän keskusteluun heittää. Ja ajattelin tämmöisenä menettelytapa puheenvuorona sillä tavalla, että uskoisin, että me tuohon kymmeneen mennessä tuota, laitetaan sitten nämä asiat kasaan ja meillä toimii sihteerinä täällä Matti Rantanen, joka kirjaa tämän keskustelun ylös ja niin kuin todettu, niin tämä, tämä menee sitten tarkasti datalle ja pyrimme saamaan sieltä sitten sitten tuota sitä näkökulmaa, miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Mutta jos tehdään nyt sillä tavalla niin, että panelistit hieman esittäytyisivät ja, ja sitten kertoisivat siinä sitten samalla ö, lyhyesti tämmöisen oman, oman niin kuin tuota, näkökulman ja, ja sitten sen jälkeen ei nyt koko pankkia räjäytetä kerralla, tietetään tähän paneeliin myös sitten aikaa ja yritän tässä myös johdatella ja viedä tätä keskustelua sillä tavalla sitten eteenpäin, että saataisiin tuota, jopa, jopa vähän tämmöistä kehittävää ja, ja tuota, kyseenalaistavaakin näkökulmaa sitten esille, että Ossi, ole hyvä.